灵动，这小子虽然是分家之人，行事倒是有些魄力。站住！有何赐教？就你这种无门无派之徒，也想觊觎武碑的一席之位？不想死就自己滚吧！武碑席位本就有能者得之，王长老有什么意见？ 就 <laughs> 凭你，哼！ <laughs> 他都能在上面，我为什么不行？这王爷还不如他呢，他都能 <laughs> 上，我也能上。就是啊，我也能上。哼！你这狂妄的小子，老夫今日就好好教训你一番。金台镇魔掌，金台镇魔掌。 小子，想活命就赶紧滚，我可不会手下留情的。那就请多赐教了，穆叔。嗯，我倒想看看这林动有何底气敢顶撞王统。可是。 小子，看来这王家的实力一般呐。 <laughs> 是啊，之前那个王岩就不行。这个长老好像也不怎么样吧？哈哈笑死了！王氏弟子听令，杀了这个小子！是。哎哎 hard. 有些手段。 王童长老，我现在可有资格了！ <laughs> 这个林动果然有两下子，是那个王总不行。这王家实力就一般般嘛。嗯，不 <laughs> 错不错。 <laughs> 没想到他的实力又见长了。 谢了，小言。恭喜了，冰冻公子。多谢穆姑娘。哼，不过是依靠福魁之力，有什么好得意的？信不信我现在就能一巴掌把你扇出去？你。 我青虎没药了，小子，别想跑！ 彭磊少宗主，见到我何必如此激动啊！臭小子，那尊高等符魁是被你收走了？不错，正是在下。你这个狡猾的小子！少宗主，给我上，杀了这小子！是。 白藤磊是栽在林动的手上。小姐，那尊高等浮魁怎么办？只要不是落在阴傀宗的手上，对我们总是有利。臭小子，你夺我浮魁，今日我是不会放过你的。这浮魁本就是远古宗派的宝物，怎么就成了你的？臭小子，不要太得意。所有人将精神力传送给我。是。 天魁大阵，看来这藤也是得逼急了。 少宗主，这便是你要的高等福魁，不知感觉如何呀？不要以为得到一尊高等福魁就敢在我面前放肆，给我去死！想杀我，今日便先取你性命。福魁，攻 <laughs> 击！什么？ 想跑，福魁追上去。